кто как, а я Все выше и выше, или нет? Я знаю, чем тебя зацепить. Крюком. Ну что, скажи, цепляет? Можно ли убивать убийц? Хм, подумаю об этом потом. И как тебя только земля носит? Я избавлю ее от этой ноши. Некогда болтать, у меня важные дела. Я же стражник. Ненавижу стрелять. Не вижу удивления на лице. Теперь меня никто не увидит. Люблю подкрадываться. Кто я такой, чтобы решать, кому жить, а кому умереть? Да так, обычный парень. Знаю. Злодеи близко. Некоторые упорно не хотят расплачиваться жизнью. friend.